Yes, mtazamaji wa Bongo Touch tumepata fursa ya kukutana na bodyguard ambaye amefanya kazi na Diamond Platnumz na alikuwa pale Wasafi, ameweza kuwa kuwa, kuwa guard, yani kuwalinda wasanii wengi sana pale kwenye uh, eh, rekodi nzima ya WCB eh, tulimwona karibu na Diamond kama nilivyokwambia, lakini pia tuliweza kumwona akiwa karibu zaidi na wasanii kama Lavalava, Zuchu, Rayvanny uh, lakini pia Esma Platnumz, wengi hao wote alikuwa ana, anafanya kazi nao sasa kipi kimetokea kuhusiana na yeye kuacha e, wengi wamesema kafukuzwa na nini na nini stori zimekuwa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii tukaona sio kesi azibongo tachi tukutane naye tuzungumze naye atufahamishe kwa sababu pia tulimwona kwenye rekodi nzima ya konde gang kule naye tulimwona pia anafanya shughuli na wao so tukajiuliza nini ambacho kimetokea kwa sababu kumekuwa kuna mambo mengi sana kwamba watu wanaondoka sana WCB so tuko naye hapa nikukumbushe kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii Facebook Instagram na Twitter yeah, nilikuwa nafanya kazi na watu wote kwa sababu nilikuwa sipendi kumbagua mtu kwa sababu wote ni WCB na wote ilikuwa tupo kampuni moja kwa hiyo kile kitu pengine kilinifanya pengine mimi kuonekana pengine niko focus sana sikujua lakini na niliendelea kufanya nao kazi niliendelea kufanya nao kazi vizuri lakini ikatokea ishu moja tu ndogo kupitia siku ambayo ni kuna kazi moja nilipewa pale kwa Msizwa. Baada kupewa kazi pale, kumbe ile kazi akawa amepewa yule chifu ambaye ndio bouncer mkuu pale kwa Diamond ambaye ni Onesimo, umeelewa, na ale ni kazi moto, lakini ile kazi kumbe eh, Esma naye kwa sababu wale Solikopu ni watu ambao wa karibu, au sio, na Msizwa. Kwa hiyo Esma kaona boni mtafutie jitu ili afanye nini, aweze kufanya ile kazi na kutafuta watu. Hasa siwezi kujua wao bajeti yao walikuwa wameipanga na mimi bajeti yangu nilikuwa nimeipeleka pale. Umeelewa? Kwa hiyo ikaonekana kama nimeenda nimekimbiza ugali wa mtu. Yani, kwa hiyo toka pale mimi na ule mwamba mimi na yeye tukaanza kuishi tofauti haya. Kwa hiyo ilikuwa kimpigia simu bwana vipi? Hanijibu. Siku amtokea msiba wa Butali na mpigia simu bwana vipi kuhusu msibani hivi na hivi. Asubiri jitu utakujulisha hivi na hivi. Nikija kuangalia kwenye mitandao watu wako sehemu fulani. Ah, kwa hiyo sasa nilikuwa nazidi kwenda nilikuwa sitaki kuzidi kuonekana na wasanii wengine kwa sababu nilikuwa sijajua hatima yangu ni nini, kwa sababu nilikuwa sipendi kuchanganya mafaili kwamba leo nikaa Diamond, kesho nikaa mtu fulani. Nilikuwa sipendi hiyo kitu. Sasa nilikuwa zidi kujipa njaa nyingi, umeelewa? Subira subira, njaa nyingi, kuna baadaye unaona hii eh, hapa nitakufa. Lakini nashukuru kwamba Esma alikuwa bado azidi kufanya nini, kunitumia. Hata siku anafunga anaagwa pale nyumbani kwake pale Madale, mimi Esma ndo akanipigia simu, bwana Jitu, njoo kuna mmoja alikuja na Zuchu, kwa hakumwambia Onesimo yule bouncer wake. Hasa mimi nipo kule ndani kaja kuambia bana Jitwe. Jamaa yuko nje bibi mkampokee. Umeelewa? Tayari pale nje waandishi habari kupu ni wengi sana. Kwa hiyo mimi nitoke pale nje na mshikaji wangu mmoja ambaye aitwa kwa mshikaji mmoja aitwa Boni. Baada kutoka pale nje mimi nikafanya nini? Tukamchukua Mondi pale na Zuchu akaindi sana. Mimi nilichokifanya pale nimeenda kukaa kwa kidogo, kukuta kuna bouncer anakuja katika listi ile ambayo nilikuwa nafanya nao kazi. Jitu hivi viatu mkabidhi mtu fulani. Ah, vipi? Ah, mkabidhi mtu fulani haitakiwi ukae navyo. Nikamwambia sawa, lakini kwa sasa hivi kwa sababu toka amekuja mimi ndio niko navyo. Umeelewa? Kwa sababu hata kama kitakuvaa lazima anze kuangaza sababu Mondi hujua na kitu kimoja. Kama nakutafuta mtafuta mtu au za mtumagi mtu, yani macho yake mimi nazungusha huku azungusha huku, hasa wewe kwa sababu tayari shamjua. Kwa hiyo loke muda wote unacheza na location ya nyuso zake zile. Kwa hiyo najua ah, sasa hivi hata kitu fulani ya ah, unaenda pale unamsikiliza anachokitaji. Kwa hiyo nikamwambia subiri. Kwa hiyo baadaye kweli muda ulivyofika alivyoinuka tena pale, mimi nilivyomwekea vile viatu Mondi alivyovivaa. Nikamwambia bosi, endelea naye, mimi sina shida na Mondi kaka. Kwa sababu hapa janileta Mondi, mimi kanaleta Esma. Endelea naye. Mimi pa nikatoka, baadaye Madiamond akanitoa hapa akaniingiza kwenye vinywaji, kuja kusimamia vinywaji. Kaenda kusimamia vinywaji pale kwa ajili ya utokaji wa vinywaji. Umeelewa? Kwa hiyo tuka hapo yule mwana ikawa tena mimi na yeye tukatoka pale tena, Isma anaenda kwenye kufunga ndoa pale ukumbini tena, mimi, mimi Lama kanipigia simu ambaye kwa ni bouncer wa Levani, nikaenda pale tena, tuko pasa pasi, tupo ki tumeenda Levani, yeye kwa sababu sisi tulitangulia, Monde anakuja na mabouncer wake, wao walifuata. sio wametukuta tulikuwa tumekaa kwenye place ile nje, tukuingia ndani kwanza ukumbini. Muda ulifika unda ukumbini, alipokwenda kukaa Levani, tumesimama tukashangaa, yule bao yule mshikaji Onesimo anakuja anafanya nini? mimi pale nakuja nasema hapa itakivi na hivi. Ah, vipi? Umeelewa? Tukaja tukatolewa. Baadaye mpaka Levani akamwambia Onesimo, acha roho mbaya. Umeelewa? Acha roho mbaya na wenzio. Oh, hivi na hivi kumbe pale issue mimi sikuwa si bado sijafunguka. Kumbe zile kamera ziko live chifu kwa ajili zamulika jitu. Jitu anazidi kwenda mjini, haitakiwi. Umeelewa? Kwa hiyo akanitoa pale akanipeleka sehemu nyingine. Baadaye mshikaji akamwambia Jitu, usitafute ugomvi, achatu achana achana naye wenye ndo kasema kwa pale hasa ile mchifu ambaye alikuwa naye mimi akanipeleka sehemu nikasimama ile bodyguard yake Levan baada kusimama pale kumbe tena pale poenda bora ya paa sababu pale kama sinakuja tu mara moja mpaka Levan afanye tu kitu fulani kamera ndio inamfuata kumbe pale nilipoenda ndo kamera yote iko pale e, pale ndio imesimama kwa sababu pale ndio MC nini nini nini umeelewa ah pale akawa yule mwamba pale sipo hapa fai akanitoa oh, hapa tena patakiwi hivi na hivi. Ah, kwa kweli baba nilimind kinoma. Maana pale sasa kichwa kinafuata. Yaani pale kwa ni kumpanda mtu mtekenye kidevu basi pale pale shughuli ilikuwa ni nyingine. Ilikuwa nilikuwa nimemind, sio siri. Baadaye ya mshikaji yule mshikaji akaniambia jitu. Usimind mwanangu, kausha. Umeelewa? Nikaona ah, poa. Pale kuna chef ndo ambaye tu angokei, nikasema baba angokei vipi poa? Acha niingie tu kwenye kula. Nikamwambia baba hebu nilete kwanza msosi nile huko nyuma. Nikakaza zangu lenyewe basi. Nikapiga zangu msoka sasa sijaja kufa hapa msee nikapiga zangu msosi pale, juisi zangu za kutosha, shughuli imeisha, tukamchukua Levani, wao wakaondoka kivyao na sisi Levani wetu kapewa mzigo wetu kila mtu. Kwa hiyo toka hapo mimi na yule mshikaji, lakini sielewi kwa sababu siwezi kumlaumu Monde wala siwezi kumlaumu pingie Babu tali au nani au si Audi Kadomomo au nani au si au Doni Fumbo kwa sababu Mondi anaga time. Yeye shida yake aone watu afafu kazi iende. Kabla hujazungumza sana, nilikuwa nataka nikuulize hapo hapo uh, mitandaoni watu wanapoizungumzia WCB mara nyingi wanamtaja Diamond Platnumz, na hata ukikutana na content huko kwenye mitandao ya kijamii YouTube, Instagram, wengi wataandika kwamba Diamond Platnumz kamfukuza labda uh, uh, bodyguard ambaye alikuwa anafanya naye kazi. Hii inakuonyesha kwamba huenda hiyo roho mbaya ambayo watu wanamtengenezea Diamond Platnumz sio ya kwake, ila bali kuna watu ambao wanasababisha sasa kuwa kuna vitu ambavyo vinasemekana ni vibaya kupitia wao. Ah, unajua ndio maana nimesema kwamba Diamond pengine alilizika kufanya kazi na Jitu leo mpaka kesho mpaka kesho kutu, umeelewa? Lakini yule mtu ambaye alibeba zamana yako alikuleta pale tayari aishakuna aishakukanseli. Kwa hiyo Mondi yeye mdai kazi yake ni kuangalia kazi yake naenda iende akiona kazi tofauti lazima atafanya nini? Atajaji. Umeelewa? Ndio maana kuta hata sisi bouncers tulitofanya kazi, sio tunajuana. Kuna bouncers sasa hizo ndio akachukua hata bouncers kumi wako pale. Lakini wale mabouncers waje kumuona Diamond, waje kumuona Harmonize, waje kumuona Mario, au sio? Unakuta anafanya kazi kwa anamshangaa msanii. Ndio maana kutaga mwisho wa siku sometime unakuta kuna yani mushkeli inatokeaga. Yaani unakuta mtu yuko makini sana. Sisi wenyewe kwa wenyewe tunajuana. Umeelewa? Unajua kufanya kazi na bodyguard ambaye uko naye muda mwingi, kwanza anakuwa ashamzoea bosi, ashazoea kazi yake. Mimi najua bosi wangu akifanya ishara hii anataka kitu fulani, akitaka ishara hii anafanya kitu fulani. Lakini sasa mtu mgeni ambao bounce wanafanya kukotokota watu kwa leta, sawa, anakuja anapata riziki, lakini pale unakuwa utengenezi kitu bali unaharibu kitu mwisho wa siku. Jitu, uh, umefanya kazi na WCB especially kumlinda Diamond, Zuchu, uh, Rayvanny yeah, na wengine uh, kama Esma Ah, ikakufanya wewe eh, ya, ikakufanya wewe ukafahamika na sisi tukawa tunakutafuta. Nao haufanyi kazi na WCB, labda hautamani kufanya kazi na lebo nyingine ambayo ni kubwa kama WCB ambavyo walikukuza? Ah, ah, yani nikwambie kitu kimoja, mimi WCB... yani tuseme, tuseme ile permanent kabisa unafanya kazi kwa msanii fulani. Ah, ah, yani iko hivi, mimi sitaki kufanya kazi na mtu, umeelewa? Eh, au sio, sitaki kufanya kazi na msanii, umeelewa? Yani mimi nataka nifanye kazi na mtu yoyote mimi sipo WCB, sipo sijui sijui sijui wapi wapi, au sio mimi mtu yote mimi nafanya kazi kwa sababu wote wote mimi, hakuna msanii mkubwa Tanzania ambaye sijafanya kazi na sio Tanzania, hata wageni wanaokuja sometimes sio ndo tunapokea airport, tunawaleta hivi na hivi, nafanya kazi vizuri, umeelewa? Kwa hiyo kila mtu anaangalia performance yako, umeelewa? Yani performance yako ile inakufanya mtu fanye nini, kwa sababu hata Diamond mpaka pale alipo performance yake, umeelewa? ndio maana imemfanya amefika pale. Kwa hata kazi ya Jitu anaifanya performance yake inazidi kuwa kuela, kama inakuwa kubwa. Mtu yote mimi atanipigia simu Jitu kama kama sasa hivi naishi sina msanii. Umeelewa? Ila anafanya kazi za ya yani simu inaita kama hapa katikati Mario alinipigia simu, Jitu vipi poa bado na moja mbili tatu, lakini ah, kwa sababu alijua thamani ya bodyguard ni nini, hawezi kumpandisha basi wala kosa. Akaambia Jitu eh, inabidi tuondoke hivi na hivi, tunaondoka na ndege ya saa ngapi, muda fulani. Kaambia poa, nikaondoka Mario tukatua Mwanza, tukafanya kazi pa tukamaliza, tukarudi tuka Umefanya kazi na Diamond Platnumz kwa muda, changamoto zilikuwa ni nini? Yaani labda ugumu wa kufanya kazi na Diamond, kukua bodyguard wake, ugumu kwako ulikuwa ni upi? Uh, ugumu ugumu mkubwa ni kufanya kazi na msanii ambayo tayari ana jina kubwa, yaani ugumu ni mkubwa sana, yaani mtu asichukulie poa, kwa sababu ogopa sana chifu kumzuia shabiki ambaye hajawahi kumwona Diamond, lakini kila siku anafuatilia shughuli zake, afu leo una no ya yule pale chifu, utapiga utaua, umeelewa? Sasa ndio maana tunaambiwa sisi tunafanya hizi kazi, wengi wanaanza kufanya kazi hawana tunaita nini, uweledi, lakini mimi nashukuru Mungu kwamba mimi na uweledi wa kazi yangu, kwa sababu nishapitia mafunzo TPSIS, nina certificate zangu, kwa hiyo najua jinsi ya yani jinsi ya kumcontrol shabiki najua jinsi ya, ya kufocus na mtu, umeelewa? Sababu kuwa na msanii sio lazima sio onekane hilo unafanya wale ndani mikono unapush ah, ah no. Yaani unajua unamtengeneza mtu shabiki kisaikolojia. Kwa sababu mimi Jitu au bouncer yoyote au yeye Onesimo awe Mudi awe nani, hatuna uwezo wa kumdhibiti mshabiki. Yaani shabiki akilianzisha, yaani sisi ni wachumba tu, hatuwawezi. Lakini wale jinsi unavyokuwa unaenda nao wanakuelewa. Umeelewa? Bana hapa hivi na hivi hapa na hivi. Ah, tunataka selfie hivi na hivi naambia tu. Selfie tu. Tulieni, ngoja tumalize show. Umeelewa? Kwa hiyo unamtengeneza yule kisaikolojia, kwa unakuta mwisho siku kazi inaenda vizuri. Lakini sasa ndio vile unakuta kuna wasanii baadhi wengine ah, wanakuchukulia tu kwamba ah, body fashion, si unajua? Yaani wameweza yaani kuna baadhi ya wasanii wametengeneza kwamba sisi ni fashion. Umeelewa? Lakini wakaka kujua jitu kazi yake sio fashion. Yeah. Uh, tumefahamu mengi sana kuhusiana na wewe, sababu ambazo zimekufanya umeondoka kwenye record label uh, kuacha kufanya kazi na WCB tumezifahamu pia. Sasa labda tufahamu kuna ugomvi ambao wewe bado labda una chuki na Onesmo ambayo labda e, umeendelea kuhifadhi? Ah, ah, yani mimi sina ugomvi na ule mwamba yani yeye ndo mtaja jina lake, yani kwamba mimi sina ugomvi na Onesmo bali Onesmo labda ndo na ugomvi na mimi, kwa sababu mimi nikimkutaga sehemu yoyote Umeelewa? Waga naambia mwana vipi au sio? Freshi. Lakini sasa nikopa nisipo msalimia yeye mia analia buyu. Lakini sasa nikiangalia hao ah, kama kina likadomomo sio kia nani kado ni fumbi kia au sio. Wakiona ah, jitu vipi? Fresh, ah, fresh. Umeelewa? Bado tunaishi poa. Umeelewa? Hata Mondi mwenyewe anakujaga sometimes akaja pale element, au sio? Akaniona pale. Umeelewa? Ukutana anafanyia tu hivi. Akaniona pale anambia fresh mimi nipo kazini, au sio? Eh, lakini yule mwamba yani sijajua kwa sababu nakumbuka kwa siku moja tulikuwa kidimbwi. Sasa kwa kweli mimi ile kitu baadaye kweli niumiza kwamba nilimshobokea. Ya, mimi nilimshobokea. Nikaenda kumpa hai nini, nikamwambia ah, mwanangu, hivi vitu vingi vidogo hivi na hivi, sisi sote familia, binadamu, usio. Kwa hiyo wale mambo kwamba mimi nilipata ajali, yani kwamba ile group mimi haijanisaidia chochote hivi na hivi, sasa kutegemea msaada wao, au sio? Kwa sababu mimi mwenyewe pia na bajeti zangu na maisha yangu na watekali walio Spain mabouncer waliojitokeza kunisaidia niliwashukuru sana, walikuja walinichangia mabouncer element, mabouncer wenzangu wote, au sio, wa BBT fresh, au sio? Lakini ile group ambayo ya kwa Onesimo hata mmoja sikumuona ambaye tulikuwa tunafanya kazi WCB kwamba jitu ampata tatizo au hata mmoja kuja chini kwa chini kuja kuniona nyumbani, hakuna, umeelewa? Lakini yote nikafanya nini? nikapiga chini ya carpet ya nini, hali maisha yanaenda, au sio? Kwa sababu mwamba mimi namkuta, namsalimia, akatungia, ndio hivyo hasa siku hiyo tumtoka pale kidimbu, yuko na mshikaji. Yule mshikaji ana ndinga, umeelewa? Hasa yule mwana ambaye mwenye ndinga mi na yeye pia namjua, umeelewa? Ah, vipi mwanangu, fresh fresh. Ah, basi tunaelekea Sinza eh, umeelewa? Nika basi poa, mimi kan drop pale Sinza, umeelewa? Kwa hiyo sasa ile gari nilipanda mimi Onesimo, umeelewa? Tumtoka wote kidimbu mpaka Sinza. Mimi nilivyoshuka pale maeneo kijiweni, nilipanda nikachukua pikipiki, umeelewa? Kusogeza zangu nyumbani. Siku inayofuata nakuta tu na washikaji, ah, mwanangu wewe, unaona umeanza, mwana anasema wajipendekeza, nataka urudi WCB. Mi, ah, mimi eh, najipendekeza kurudi WCB. Kabla ya WCB jitu nilikuwa naishije? Umeelewa? Sawa, nimeanza maisha, nimeanza zamani na kianeo mitego na lakini kote nafanya nini? Hakuna mtu alianza tu alizaliwa na kuwa mkubwa hata siku moja. Lazima ukutane na vitu vingi, uhasi vitu vingi, sio? Kwa hiyo mimi mpaka hapa nilipofikia jitu sio kwamba pengine nilikuwa nimezaliwa au nimeanza mazoezi ya kutegemea WCB au pengine nimeanza mazoezi ya kutegemea Kondegen. Ne, no, hapana. Umeelewa? Mimi ni kitu tayari kipo kwenye damu na nafanya kazi na mtu yoyote. kate hapo kwenye kazi na mtu yoyote, tumekuona kwenye hafla mbalimbali, na hiko ndicho ambacho uh, nilikuwa natamani kukuuliza sasa, au sio? Uh, labda kwa sababu haujapigiwa simu na, na bosi mwenyewe na wewe ukaamua kuendelea kufanya kazi na, na, na wasanii wengine kama kuonekana kwenye hafla ya Harmonize ambayo tulikuona uh, inazidi kukupa ugumu wa wewe kufanya kazi na WCB? Labda sasa, kiufupi, mi pale sikwenda kwa ajili ya Harmonize, umeelewa? Mi pale nilienda kwa sababu ya watu waliojua, waliosiojua kabisa kwamba sekta hii tukimleta jitu inamfaa umeelewa? Kwa mtu akanipiga tu simu jitu fresh fresh, unaendeleaje poko home ya bane, kesho na kipengele moja mbili, nataka uje ukae pale mlangoni kwa ajili ya kukagua tiketi, au si? Nikamwambia sawa. Ndio maana ulikuta niko pale na mimi pale kwa shughuli yangu, mtu akawa apiti pale pasipo kunionyesha ya, na pale kwa wingi kweli. Umeona? Nakumbuka hata sijui hata nyinyi mlifika pale. Naona mlikuwepo. Na kama ulimwandishi ulikuja pale lazima ulipita kwenye mlango wangu. Na lazima ulikutana na mimi yeah. Na mimi kwa sababu nikishakuwa sehemu kama zile, hakuna mtu anamheshimu kama mwandishi, kwa sababu mwandishi anaruhusiwa kupita sehemu yoyote kwa ajili ya kupata tukio ambalo lakini sio kwa sababu ni mwandishi basi mradi mwandishi lazima unaangana mwandishi, kwa sababu ukisema kila mda mwandishi mruhusu, kuto mruhusu waandishi habari mia mbili. Kwa hiyo unaangalia mwandishi huyu, je, yukoje, impact yake, si unajua. Ndio maana hata nyinyi nakumbuka mlikuja pale na niliwapiga mkono wa kutosha. E bana, na, na nafikiri utakuwa umepata kile ambacho wengi walikuwa wanajiuliza kwamba kwa nini this time Jitu afanye kazi na WCB na vitu kama hivyo. Uh, majibu yote ameyafunguka hapa Jitu la Kale. Nikukumbushe, endelea kubaki na sisi kwa sababu kazi yetu kubwa ni kusogezea zile update ambazo zina make headline kwenye mitandao ya kijamii. Jitu la Kale anapatikana kwenye Instagram yake, kama una chochote labda cha kumshauri unaweza ka DM eh, eh, Jitu la Kale eh, TV. Eh, Jitu la Kale TZ. Unaweza ukampata hivyo ukaandika chochote huko. Nikukumbusha kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter Ezebongo